Биткоин — это первая в мире полностью децентрализованная криптовалюта. О биткоине стоит думать как о наличке. Не просто о деньгах, а именно как о наличке. Например, у вас есть 100-долларовая бумажка, и вы ее кому-то даете. Теперь она у кого-то есть, а у вас нет. В традиционных платежах вам всегда приходилось обращаться к третьему лицу между вами и тем, кому вы даете деньги. И когда вы так делаете, вы не даете деньги человеку. Вы говорите PayPal, забери деньги с моего счета и помести на счет другого человека. Биткоин как наличка. Нет больше PayPal, нет банка, нет визы. Есть вы и другой человек. И вы даете ему биткоин, теперь у него он есть, а у вас нет. Он не только для преступников. Все передовые технологии всегда первыми внедряют преступники. Например, машины. Первые, кто начал их использовать, были грабители банков. Полиция была на лошадях и не могла их догнать. У биткоина есть некое сходство. И только потому, что их использовали преступники, мы не запретили их и не ограничили их применение. На самом деле представители закона смогли их внедрить, и на этих же машинах теперь сами ловить преступников. Есть ограниченное число, всегда будет только 21 миллион биткоинов. Интересный факт заключается в том, что будет только 21 миллион биткоинов в обращении. На данный момент их около 13 миллионов. Биткоин был запущен в 2009 и каждые 10 минут появлялось 50 биткоинов. Но эта сумма уполовинивается каждые 4 года. То есть в 2013 это уже 25 биткоинов. И мы сейчас в этой точке. В 2017 году она половинится, и тогда будет добываться 12,5 биткоинов. И потом снова половинится. Таким образом мы достигнем 21 миллиона около 2140 года. Я знаю, это звучит безумно, но это предсказуемо. Вы вы точно знаете, насколько быстро будет расти производительность денег. Если вы переживаете, что 21 миллиона будет не хватать для работы экономики, поймите, что биткоины, каждый биткоин, может быть разделен до восьмого знака после запятой. Если учитывать это, то даже сегодня единиц биткоина больше, чем всех валют в мире вместе взятых.